मोहम्मद नूर मुजासम क्या हबीबी या मौलाए तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाए क्या मोहम्मद नूर मुजासम क्या हबीबी या मोलाय तस्वीर जमा